j'ai pas beaucoup de batterie en plus. Faut que celle-ci soit la bonne. Mais oui, c'est la bonne. C'est la saison des fêtes en Californie. John McClane part retrouver Hardy. Un couple séparé par tout un pays chance pour partager le lit. C'était sans compter sur ces criminels. Oh Ces Allemands aux cheveux de top modèle. Tous les meubles se retrouvent pris en otage. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient un lion en cage yippee yeah, yeah, yeah, pauvre con. Il te mise la face, fais bien attention. yippee yeah, yeah, yeah, Un Noël, votre fête de fin d'année. sa femme, c'est franchement coton. Surtout si t'as des morceaux de verre dans les potons. Aïe, aïe, aïe. en plus le FBI veut ta peau. T'as vraiment une vie de merde, mon bro. Yeah, yeah. Mise la face, fait bien attention. Il ki yay Un joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Y'a poète, ton chauffeur qui tendent le bras. Hans Grubber, Hans Grubber, prends bien garde à toi. Quand les McLean s'associent, tu finiras en bas de la place. C'est comme le flag, sauf que c'est DVD. C'est Renaud <laughs> Dans une poule à neige Ah, franchement, ça fait, non Ça fait. Bah, je vais regarder.